sauf Link. Regardez, je vais vous montrer pourquoi il, a un croix ici. Et, parce que, que c'est impossible de fermer. Mais je vais vous montrer comment la fermer. Regardez. Regardez, ça marche pas. bloquée. Et je vais vous montrer facilement. Il faut mettre gestionnaire des tâches. Microsoft, si vous avez Microsoft Link. Mettez pas de tâches. Et si vous avez plu cette vidéo, qu'à mettre un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour pas rater de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas la cloche. Allez, je vous... Euh, allez, à très bientôt.